ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಮೇಲಿರೋ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಳಂಕ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಆಹುತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಲಾಯಿತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಆತಂಕ ಬಾಂಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆಗತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಆಹಾರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಭದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀರಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳಿತು ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಮಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡೋ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಆಹಾರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತರಷ್ಟು ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಕಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಐದುನೂರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರನ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರೋ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆಲ್ಕಲೈನ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವುಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣಿಗೆ bacteria fungi protozoa nematodes micro ಎರೆಹುಳ ಎಂಟಿಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೊದಲ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇಂಚುಗಳ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂದು ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಿರಿಚುತ್ತೀರಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದು ಕಿರಿಚುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿದನ್ನು ಹೆಕ್ಕೋದೂ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಿಗೋಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಬಹುತೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ತುದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಡೈನಸಾರ್ಗಳ ಅವನತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಡೋಗಳ ಅವನತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಅವನತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಮರಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮರಳಾಗತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣು ಮರಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರದ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿನದ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಜೀವಂತ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕೊಯ್ಲುಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ನಂತರ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗನ ಪಡೆಯುವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗಬಹುದು ಜನರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಕುಪೋಷಣೆ ಬಡತನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವುಗಳಾಗ್ತಿವೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಶಸ್ತ್ರ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನರು ಯು ಎಸ್ನವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಟುಂಬಟ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಯು ಎಸ್ನವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಿಕಾಗೋ ಮತ್ತು ಇಲಿನಾಯ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ಷಾಮಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಆಹಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹಸ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ ಈ ಉದರಾಗ್ನಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಣಿಸೋಕೆ the same fire which build human civilisations can burn the damn thing down if it is not quenched to not underestimate that ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಇದೇ ಅಗ್ನಿ ಅದನ್ನು ಸುಡಲೂಬಹುದು ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ರಷ್ಯಾದ ಬೋಲ್ಸ್ವಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಶಾಂತಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಂಶ ನಶಿಸುತ್ತಿರೋ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಖನಿಜಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರೋಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಇವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಹುಲ್ಲು ಧಾನ್ಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ ಜನರು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇರು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಆಗ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೇನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸವದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿರೋ ಜನರು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿದ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ Center for Disease Control COVID ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಥೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ತಿಂತಿರೋ ಆಹಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೊರಟರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜಿಸದ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಹವಾಮಾನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿದ್ದಾರೆ ಬರ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಜನರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುಎಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಜನರು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ಗೆ ಧುಮುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇರೋದು ಮಣ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಇಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆನ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನವನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸವೆಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿರಬಾರದು ಅದು ಅದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನತ್ತ ತಲುಪ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಈಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ನಶಿಸಿ ತಾನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಧಾರಿತವಾದದ್ದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗಾಗಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅದೇ ಆಧಾರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳುಂಟಾಗಿ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಆವರ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಇವೆ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸತ್ತರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಸಾಯುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ನಾವೀಗ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರಾಳವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವರಚನೆಗೆ ಆಧಾರ ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸವಕಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಆಗೋ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾನಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಆ ಸಾವಯವ ಅಂಶನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ತರೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ರೂಢಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ನಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಿಂದ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಕಾನೂನು ತರೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಜನರೇ ಪ್ರಬಲರು ಇದು ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಲೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆರೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ This is why the Save Soil movement is not about action, but it's about bringing policy change. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ <laughs> ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವನು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ನೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯು ಎನ್ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಫ್ಎಒ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿವೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರೋದು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತದಾರರು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತದಾರರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿರೋ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಸದ್ಗುರು ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸೋಣ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾಬುಡ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡೋಕೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿರೋ ತತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ